започна свеченото доделување на дипломите на дел од факултетите на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Во мултимедијалниот центар дипломи добија студентите од економскиот факултет на насоките во Штип и во Струмица. Во свечена атмосфера, деканот професор доктор Ристо Фотов ги поздрави дипломираните студенти и им посака успех на личен и професионален план. Доделувањето на дипломите продолжува и во наредните денови. На 25 во среда, доделување на дипломи ки имаат економскиот, правниот факултет, факултетот за туризам и бизнис логистика, филолошкиот факултет и факултетот за музичка уметност. На 26-ти, овој месец во четврток, дипломи ќе се доделуваат на кампус 2, и тоа за факултетот за информатика, земјоделскиот факултет, електротехничкиот, технолошко-техничкиот и факултетот за природни и технички науки. Во петок на 27 декември дипломи ќе добијат студентите од факултетот за образовни науки и факултетот за медицински науки во мултимедијалниот центар.